ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم لا كريم كريم كريم انت كريم كريم كريم يا رب فأما من صالحا فعسى ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى وهو الله لا إله إلا هو أنا اسمي حنان صلاة جوزي اسمه هاني سعد محمد عبد الستار مختفي من عشرة تمانية وأنا عندي ثلاث عيال منى في سنة أولى إعدادي ملك في في, في خامسة خمسة ابتدائي محمد في تانية ابتدائي محمد ابني جاي من المدرسة جاي من المدرسة بابا فين بابا مش بيجي المدرسة ليه محمد ابني دخل المدرسة مش شايفه مش شايفه أنا بشتغل في البيوت حاسين عمارة وجوزي كان بيشتغل معاهم في ساعد والشركة دي كانت متأجرة في العمارة اللي احنا كنا قاعدين فيها